今天呢，我们要探讨的是一个人的身价到底是被什么所决定的。我们会分享一个职业的底层模型，叫做职业价值坐标系。为什么要开篇就讲这个模型呢？一个经验丰富的老驴都知道哈，如果你去一个地方玩，首先要分辨的不是路，而是东南西北。因为路绕来绕去容易走歪，但是判断方向好再走就不容易被迷惑。其实啊，职场也是一样的。 如果脑子里面没有一个清晰的坐标，每天年计划、月计划、周计划、日计划，可能到了年底你会赚了一点钱，但是并没有增值。所以你脑子里面啊需要有一个职业的坐标系。第二，我们小时候学数学就应该知道，一个点的价值往往并不是被它自己所界定，而是被坐标系所界定的。所以当坐标系改变的时候，上面所有点的值就会有所转变。现实生活中间也会这样。 比如说，前段时间呢，北京就有一个天价过道的案例，这过道就十平方米，停的单车卖到了一百五十万。它既不是什么 CBD 商圈，也不是高档小区，就是因为它有学区房的资格。这就是一个价值坐标的转变的案例。以前交通便利是资源，所以我们看地段；今天教育资源很稀缺，所以学区房就成了一个新的判断价值的方式。 在一个价值体系里面，如果你看到一个单点的值突然在变化，往往并不是它自己的力量，而是整个坐标系在变化，而这个背后呢，就是一个新的机会和破局点。所以，所有的商业都跟创新和创业相关，因为只有在新的坐标底层人才有机会啊。就你一直跟着原来的坐标玩，你永远就是别人的跟随者，所以你跑，他也跑。 但如果你发现了一个新的价值坐标，你就有机会从一个全新的角度找到一个新的破局点。所以，不管在什么情况下，了解一个领域的最好方式就是了解它的价值坐标：什么是有价值的，什么是没价值的。当这个坐标系发生改变，就是每个人的新机会。今天我给大家讲的就是职场中正在变化的职业价值坐标系。现在最流行的职业价值坐标系呢，是美国的管理学家施恩提出来的。 他曾经写了本书啊，叫做《职业锚》，里面提出来一个职业金字塔模型，也就是说，所有的职业都可以被三个坐标所描述：行业、企业和职业。如果把施恩这个模型比作一个小区的话，你可以想象一下，鸟看一下哈，在一个地图上面有很多的小区，一个和一个挨在一起，有的甚至连成一片，这就是不同的行业和行业之间的关系。 在小区里面呢，有很多大大小小不同的楼房，它们都有三层，底层是执行，中间是运营，顶层呢是资源配置，对应着企业的低、中、高层。大的楼房呢是大企业，那小的楼房呢就是小一点的企业。每层的楼房里面又分成八个片区，每个片区呢就是企业的一个职能单位：销售、市场、人力、财务、行政、客服、生产、研发。 那么，在这么一个坐标轴下面，你发现职业的身价是很好界定的。比如说吧，你是通信行业华为的技术经理，他是企业咨询行业麦肯锡的合伙人。一旦定出这么三个坐标系，我马上就知道对方在哪个小区、哪个楼，身价基本上也是确定的。如果你生出这么一个模型，你的职业发展路径是非常清晰又明确的。第一个，你要选定一个行业。 第二步呢，在行业里面选定一座好楼，最好是豪宅，然后努力的就往上拱，能去二楼去二楼，能上三楼上三楼。万一有一天有一个玻璃天花板你去不了，你就不妨直接跳到一个另一个小一点的楼房里边去，尝试去他的三楼。整个这个职业发展很多年都是这样来设计的，但你发现今天这个体系啊开始逐渐的有松动，为什么呢？因为这个房子的寿命本身变短了。 我们父辈是没有感觉过组织会倒掉的，那个时候组织的寿命特别的长，二十三十年很正常。举个例子哈，我很尊敬的褚时健先生，他是一九七九年任的玉烟卷烟厂的厂长，而九九年被宣判，之间干了二十年。但是玉烟厂是一九五六年成立的，现在依然还在。你看这个企业和人的关系什么关系？所以以前呢，在一个企业和组织里面，你必须得。 讨好上司，维护关系，准备好好干一辈子，然后慢慢的升到三楼去。但到今天呢，你可能会发现这个企业的命还没有你长。今天中关村中小企业的平均寿命是一年左右，而整个中国中小企业的平均寿命是2.97年，世界五百强的平均寿命呢是40年，而世界一千强呢则是30年。那你的职业寿命呢？如果你从25岁干到65岁退休的话，正好是40年。 意味着什么？意味着就算你一毕业就创业，一创业就干成了世界五百强，当你退休那一天，公司正好倒掉。在这样一个变化的情况下，基本上没有一个人会把自己的职业生涯押宝在一家公司上面。好，那你说行，公司靠不住，我就去一些行业好好干行吗？我把一个行业、一个专业练到极致，这个总可以了吧？你发现其实行业变化的也很快。 比如说智能手机这个行业，基本上七年就换一波技术，换一波领头羊。上一波是诺基亚、摩托罗拉、爱立信，这一波可能就有可能换到了苹果和小米。行业之间还不断的在跨界，也就是说，小区和小区之间的门呢不是封闭的，可以互相串。所以今天你可能会发现，抢你职位的并不是你楼下的那个人，而是从其他行业跳过来的那个人。行业也变得没有了边界。 所以今天在公司做新媒体的小朋友，他可能根本就不关注是不是可以成为你所在公司的市场部总监，他更关注的是不是有可能在圈子里面把自己的号做成一个百万级的号。而做产品经理的小兄弟呢，他也不太介意他的抬头是产品经理还是产品总监，他觉得呀，给我一个空间，让我做出一个既惊世做的产品，他就永远有饭吃了。 求职的人也并不介意自己是去一家小平台还是个大平台，他关注的是这个平台有没有爆发力，能不能让自己积累从零到一、从一到一百的能力。这些新的职业人，他更关注的是同行圈、同业圈、粉丝圈，而不是同事圈。在互联网时代，个体逐渐从组织里面慢慢的被释放出来，以自己为中心，建立了一个新的职业坐标体系。 这个时候，你鸟瞰职场，看到的可能就不再是小区楼顶金字塔，整个职业世界变成了一个大海，而每个人都是一只发光的水母，它以个人为中心，有自己的影响半径。在这种情况下，一个全新的职业价值坐标系就会出现，叫做圈子、能力与特色。一个人的身价则取决于他的能力是什么，他能影响多少人，以及在同样有这些能力人中间。 他有什么独特的特色？所以今天的职场最牛的人不是大咖，而是各个垂直领域里面能力超强也很有影响力的大神。而最有危机感的人呢，应该是那些纯靠年头和资历混到了企业的中高层，脱离了一线，但是又没有能爬上去的人。在这个全新的价值体系中间，个人的增值策略也发生了改变。首先，持续放大自己的影响力；第二，持续提高自己的能力。 第三，持续的发扬那些自己讨人喜欢的特色。未来的职场人呢，一个人可能有了三百人的圈子，一门自己独特的手艺，有个性，就能让自己活得很好。这些超级个体们想得很清楚。以前我们把自己的能力呢存在组织里边，慢慢的呢，我们把自己的能力呢存在了钱和银行里面，再慢慢的，我们有机会把自己的能力存在影响力和圈子里面。 这将会是一个全新的个人崛起的时代。那么，在这个时代，该怎么样拓展自己的竞争力呢？第一个呀，就是应该出去发展自己的圈子，尤其是同行和同号圈。 八零二零法则作者理查德在他最近写的《超级人脉》里面提到，他说：“我们虽然下意识的都关注于强关系，但弱关系对我们来说有效的很多。因为当完成一项难的任务的时候，弱关系的作用是强关系的三倍。因为你的朋友虽然在意愿度上面很愿意帮你，但是他跟你的信息资源太同质化了。” 对于职场人来说啊，也是这样。大部分过的生活呢是两点一线的生活，也就是说，上班是同事圈，下班是亲友圈。但真正让你职业发展的好的，其实是同行圈和同业圈。你不妨用这么一个小标准来要求自己：从今天开始，每个月至少有三次跟自己弱关系圈的人吃个饭。第二，找到自己圈子内的竞争力。当你进入一个圈子的时候啊，不妨问自己三个问题。 第一，有什么事儿是我在这个圈子里边比较有能力上面的优势的？第二，我对这个圈子里面的人最大价值是什么？第三个是有什么是我真正感兴趣的事儿？但凡这三个答案有两个有交集，就持续的做这个事情，你很快就会在圈子里面形成一个独特的口碑和能力标签。第三，持续放大你的特色，在一个个性化的年代，最大的风险就是你是一个毫无特色的好人。 因为当面目模糊的专业人士越来越多，人们就记得有特色的和自己喜欢的人。当你持续在圈子里面放大自己的影响力，提升自己的能力，强化你的特色，你的职业身价就会越来越高。好，最后啊，大家听得热血沸腾，我给一个冷静的提醒：，生涯界普遍认为个体崛起是一种必然的趋势，但是完全的个人价值体系。 可能还远远不是一种主流，在这个之前，大部分人可能还是需要在企业和组织里面待很长的一段时间才切换的过来。所以，一方面你要保护好自己原来那个坐标系的行业、企业和职业稳定发展；，一方面你也要做好准备，在风来的时候有机会就能飞起来了。好，总结一下，今天我们讲到了两个。 职业坐标系，一个是传统的职业体系、行业、企业和职业的陆地体系，一个是个人时代的圈子、能力和特色的海洋体系。这两个体系啊，会并存很长的一段时间。同时，我们也提到了让自己职场增值的三个策略：第一个是不断的建立弱联系，扩大影响力；第二个是找到自己的差异化的能力优势；第三个是持续放大自己的特色。 今天的每日精进思考题，你已经知道了职业定位的两个体系。那么今天你的职业身价是更多取决于你的企业体系，还是你的个人体系呢？在未来，这两者的关系会有什么改变？第二，从圈子、能力、个性这三方面来看，如果要提升你自己的身价，你应该先从哪一个维度开始提升自己呢？